είδα τη μάνα σου εχθές. Πού πηγαίνεις στο ηγεντές. Την είχα δει και χθες, προχθές, πάρα πολλές φορές, νύχτες αξιμέρωτες, λες φανταστικές, γιο. Σε το τραγούδι για σένα ρε τσιρίκ, τι μαγκεύεις, επειδή έκανες τα μαλλιά σου ρίκ, δεν έλειπε αυτό, είχαμε και το σασί, που τα πόδια του δρόμου σαν έλειωστη, ήταν και ο Λάζαρος που διάβαζε πολύ, Πάρα πολύ που θέλει να πάρει 20 Και ο δάσκαλος του είπε παιδί μου θα αποβλακωθείς και δεν θα θυμηθείς Αυτά που σου είπα τη στιγμή που σου έδινα την πίπα Ήταν και ο χειρός που μας έπαιρνε τσιγάρα Ήταν πλούσιος και μεγάλη ανομαλάρα Ναι, ναι, είδα την μάνα σου εχθές ναι, ναι, ναι, ναι, είδα την μάνα σου εχθές Που πήγαινε, το πήγαινε, ναι, ναι, ναι Yo, yo, manera ida toda silly y campanos y de que vas de contra mea rex, son medios sus detalles, buitanga la marra es, Τον έβαλα στο κελί ένα, ήταν στο το ένα, διπλά ήταν το πρώτο και απέναντι το πρακτορείο νότο. Ένα μήνα μετά από όλα αυτά, στη ζεύη του Βασίλη δεν έμεινα λεφτά. Λεφτά δεν δεν κι άλλα αυτά υπάρχει το Παύλος καρδέν, δεν, δεν, Παύλος καρδέν, δεν, Παύλος καρδέν, δεν. Ο Βασίλης ήταν με έναν αγάπη αλλά δεν το ανοίξηκε και του μαύρισε το μάτι. Ναι, και έκατσε και σκέφτηκε τα πάντα και πήρε μια τσάντα και πήγε στο σχολείο, ενώ εγώ μπήκα στο και άρχισε στο χωρίο και πήγα βαριώντας το κλειστό σχολείο δεν μπήκα στη τάξη, δεν ήξερα τι πράξη με πήραν στη Μανώλη και μετά ο μάλλον τι είναι αυτά που κάνεις πάντα με τρελάνεις Εγώ σε βοηθήσα να περάσεις Και δεν σκέφτηκες μια μοίρα να μου κεράσεις Να περάσεις με πάση, Να πάρουμε μαστούρα από τον μπαρί κάτω ζούρα Τη λέω εντάξει δεν παίρνει καμπάρι, Λες και με γράφεις το αριστερό της παπάρι Yo ποιος ποιος είναι του μπαρί ο αριθμός Γιατί πάντα περνώ και είναι κλειστός Yo θέλω να πάρω πέντε διάρ Και να δω τις κόντρες με τα ταϊπά Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αυτή φάση εδώ είναι για τον Αδάμο που λέει κότσο δεν ξέρω να γαμάω και τώρα πάω και του παίρνω μια Ταϊλανδέζα αλλάζω γνώμη και του παίρνω Σουηδέζα ναι ήταν εξαρτιά και σεξι αυτή που γαμίσαμε με τον Αλέξη πω η ώρα είναι έξι όπως πήγαινα να πάρω τα λεφτά από το στοίχημα τίπλα είχε γίνει ατύχημα ήτανε η σπέτα φορά της καρτηγαμούσες στην τουαλέτα τις νύχτες πάνω στο κρεβάτι σπίτα τα γαμιώσανε με ένα ραράπι ο μαλάκας ερχότανε βράδια και με αλλού απ' την μοτοσκλέτα και φωνάζε σέτα σέτα Ναι, ναι, δαχτυλό, ναι, ναι Εγώ, εγώ που μπορώ ελεύθερα να ραπάρω Θέλω να γίνω 18 την άδεια μου να πάρω μια μέρα πήρα το πατέρα μου το αυτοκίνητο να οδηγήσω Και είδα μια σόσκα, θέλω να τη γαμίσω Της είπα έλα κάτσε, θέλεις να σε πάρω και μου λέει όχι Θα τον πάρω, yo την Κυριακή πήγαμε να δούμε το που βάζει λέξεις. Ήμασταν εγώ, βάζα και ο ξαρεφός μα λέξεις και πήγαμε δίπλα να κάνουμε το κλιπάκι. Ρώτησα το σαν ξέρω το τσουντουράκι και μου είπε όχι. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας, κάτι εγώ τραγουδάω σαν το τσουντουράκι και όχι σαν, ένα, σαν εσένα πριν χωρίς καλαμάκι και Κλείχη σαν ξηρί στο μουλάκι, σαν έγγιζε το πούσο μου σε μηνές μαζί στο μουστάκι Αρετούσι, κανένας δεν θέλει να σε ακούσει κι αυτά που λες είναι κόπη από το DNS, νες Είδα τη μάνα σου εκτές που πήγαινε στο ηγεντές, τη είχα δει και χθες θες παρά πολλές φορές, ναι Μίξες ακινέρωστος τελέφαντο ρε Και δυο αυτό τραγούδι για σένα ρε τσιρί, κλιμαγεύει σε παιδί έκανες τα μαλλιά σου ρε αυτό το τραγούδι είναι πολύ καυτό, πρέπει να το κρυώσεις, αλλιώς δεν θα το νιώσεις Την Κυριακή ο Βάσια πήγε Ελλάδα στρατό, πω ξέχασα να του δώσω αυτό. Το βρελό πια να με θυμάται και τις νύχτες, χωρίς αυτό δεν κοιμάται. Yo, yo, παιδιά ξέρετε το τραγούδι μετά, yo. Näpi, näpi, näpi, näpi, näpi, da tin mana suek tässä pingin, nästo pingin, tässä niistä, dikki, tässä, pespara, poles, pores, se kyllä,